evo meni malo drugačiji format zanzija drugačija potpuno dakle dodirnuta bosanska priroda mm -hmm. da da da da blog vlog doživljava reboot mora inače vlog dodirnuta bosanska priroda je imao svoju svrhu da bi se ljudima objasnilo da priroda ne mora biti pa ko more, more priroda biti ono i dodirnuta nekad se kaže nedirnuta priroda i sad kad je dodirnuta priroda to je nešto što je čovjek uprljio na neki način samo čisto svojstvo njemu ja pušavam da pređem cestu ali pogledam na obje strane dodirnuta bosanska priroda zašto? Ma više razloga zašto je dodirnuta priroda Puš pokušat ću da objasnim te neke razloge. Jednostavno, pokušavam na neki sebi svojstven način da ono, neki osvrt na društvo, na zazancije koje se dešavaju tu. Kušavam pa da vidim hoće li mi uspjeti. Ništa, mora me niko ne, ne mora niko ni gledati, niko, niko like, ne. Jednostavno, ekspresija samog mene na sva, da ne kažem šta, što se dešavaju meni i oko mene zašto ta bosanska priroda? Pa vjerovatno zato što je zato što smo u Bosni podjedni zato što je priroda i zato što je to na neki način čovjek u svinji uprljo tako da to moglo da bude ovo neki intro u reboot vloga uglavnom neoficijalni reboot vloga je bio prošli put, međutim to je izuzetno loše snimljeno kamera nije bila ono ovako položena uglavnom nije bilo u, u formatu u kojem je trebalo da bude inače volim da hodam i da snimam i da me ljudi gledaju kao apsolutno budalo da ljudi me gledaju kao apsolutno budalo u fazonu šta ovaj kretin radi, zašto snima, ko je on prije svega, je li ovo opet neki wannabe be uz dužno poštovanje kolegi Nikšiću niti sam wannabe be, želim da budem kao ti kolega izuzetno veliki respekt za tebe jednostavno ekspresija. Prolazim između ovu ta dodirnuta bosanska priroda. Dodirnuta bosanska priroda na dio. Znači, aj što, što ljudi prlje, što živ ko živim da se sjeti ni da. Hajde što to ljudi prljaju. Što bi rekli kolege, jel, ne isa, ja. Neko to ne, ne, nečisti. Nečisti. Znači, bitve, ako, se, ako postoji šmrk, da se očisti ona tobo cesta. Ova cesta ovdje, šta se desi sa njom, poli nekoga joka šta se desi s ovom cestom jednostavno niko ne brine, nikoga nije briga šta će se desiti cestom koja se nalazi na ja. <laughs> tamo je glavna cesta, znači, znači odmah, da. Ne smijem ovdje snimati zato što policija je ovdje da me ne bi zreknuli s nečim po glavi. Pa ćemo mi to malo, malo da ne gledamo, da ne ono tamo, da, no, tamo stranu da ne gledamo gledam ovako, prođemo pored, da pokušamo, ja, da vam se vrati. Ne trebam ništa, samo da, da bi se, da se obrati. E, zašto volim da idem ulicom da snimam ovo? Zato što volim da pratim <laughs> iznenađene poglede ljudi, realno iznenađen, vrlo iznenađen pogled ljudi koji gledaju i kontaju kakav je ono budala, šta ono snima, šta ono hoće. Nemam pojma. Budala nisam, to je 100%. Ekspresionizam je normala, svi ovo rade. No je to, zaznamo, zato što nemam, a moram sve u jednom take snimat, pa kasnije kad dođem kući to malo razvrkati ali dobro. Ja. A ona je, evo, tu je ta glavna cesta. Ona je super clean, super čista, super sve. Cesta do, nikoga nije bilo za njim. Dodijedno ta bosanska prijeda. Ili što bi rekli, dbp. Inače, kogod se sad nalazi na cesti, a krene da se, krene da pređe preko dolac Malte, sretno mu bilo sretno mu bilo neće to to će imat hell time da, to, da se to desi zato što je gužba tolika humano nije volim nako da me ljudi gledaju kako ja to radim ja zezam ovaj najjače u tome svim ljudi ono idu u kontaj misle ja njih snimam Možeš to, no znaš, onaj selfie štap, pa ga ukrenim to kako na sebe. Napravite ono. Ide naka ženska prema meni. Konta. Šta ova radi? Današnji dan nije bio previše ono što kažu džusi što se napora tiče. Nije bilo malo zaznuto, ali pregurilo se. to opet snimaš. O, česti, evo, naravno da se snimam, pa, Jel? pa naravno. Ali sad ne idem live, sad ću ići kao vlog. <laughs> Neki Hvala! Ovo je postizborna kampanja. Pa je ono što su rekli da će urat, neće urat, ono što su rekli. Urađe dva posto stvari ali su raskopali sve živo, gledaj, gledaj meda, gledaj šećera, raskopali sve živo, i to će ti biti sada kao rike predizborne kampanje, šta je, napravili smo vam autobusku stanicu, ne dolac malo Skontuo sam što mogu da uradim, da izbjegnem sve ove poglede koji mi upućuju prolazni slučajni, pokrijemo u zadnju kameru nazad, onaj, što snimam pred njom. ovu zadnju okrijem i onda kaže daj, ne snimam tebe ne snimam ne, ja shout out pozdrav, jedan veliki iz ovog Sarajeva u komu uopšte nema gužve na cesti otkud vam to da može biti gužve na cesti ovdje kod nas radi za kolegu vlogera Amira Hadžića Amre kralj, care, šahu, legendo državo i institucijom. Samo nastavi. Jak si ko beton. Kaže, sad danas uglavnom u jednom razgovoru ja sam morao, mi sam mogo, a da ne izvostim onu tvoju najjaču peplata legla pesta maraka ode baba. Za mene, vidite, spomenite dodirnite bosanske prirode, napraviti dakle, uopšte kako možete posumnjati uopšte da postoji gužva u Sarajevu na glavnoj cesti u u 5 sati u povodne pa dajte vam pa nepte nenormalno to je bilo jedno proljetanje prvi, pa ali dobro baš sam kontro da će mi sad bomb, da će mi sad uradite video bomba. Da će mi to... Da, da. Ali da vam nije. Nije izgleda da je neka pristina djevojčica. Što ne znaš da se neće neka, neka budala kada će. E, no, da vidite. Vidite, iza mene je to sve spomenice. Kladirnute bosanske prirode u 5 sati popodne taj walkway ili ti šetalište između Čenji Švile i Kovac Malte. Hvala! Moram ubrzati da se teta parkira. Ono što sam zaboravio da kažem za reboot vloga da dirnu tebasanska priroda je to da će izlaziti kad mi se čefne šalim se, skontat ćemo neki dan kad će izlaziti vjerojatno biti zbog obaveza radnih nekada za vikend. No, bit će subtitlovan. Imaće subtitlove na engleskom jeziku, zbog toga što su neki ljudi koji nisu naši, nisu stranci nekakvi. Zamoli me, da, baveca, ne mogu biti, da ne kažem šta, ona, stavim nam nešto ba. Dodirnuta bosanska priroda, gledajte. 5 sati u vodne, raspisaca kod dve trenče i čangličke. Eto, pasad iz fronta, eto, ide se vama uopšte na manje? Evo me pred... Evo pred pre, prebivalištem. Dodirnuta bosanska priroda doživljava ribu svoj na youtube Facebook live-ove ćemo u budućem, ali da preskočimo zato što Facebook live može da bude mogu svašta reći što ne želim nije me niko upozorio nije, ne bojim se nikoga još uvijek pozdrav za ljude koji, koji će me pratiti ljude koji su me pratili pozdrav za no, dobro, dobrodošlice za nove članove tako, budte mi fijeni budte mi